tanya nih bang abang sebagai karyawan apa sebagai pemilik karyawan kak karyawan ya. udah berapa lama kerja di sini bang kalau kerja sama yang punya sudah ya lumayan lah tiga tahun tiga tahun tapi kalau ini kan toko baru artinya dia buka cabang ya Orang yang sama pemiliknya sama oh. sebentar ya saya ambil kunci dulu Abang dari dulu udah pernah nyetrika atau oh. baru belajar Bang? Dulu Pak di hotel pertama-tama. Oh, Abang punya latar belakang pekerjaan. Iya, Sebagai apa di hotel Bang? Sama Pak, laundry cuma eh, di hotel bukan laundry, bukan laundry kiloan. Hotel apa dulu Abang pernah pengalaman Bang? Mercure. Mercure, Mercure yang di mana Bang? Yang di Kemayoran. Kemayoran. Oh. F. Apa? Pemkes Kelapa Gading. Pep Melaka Kelapa Gading. Ya. Semua itu sebagai laundry. Laundry. Hmm. Pegang baju dia tapi bukan silon pak. Oh, jadi baju di, baju tamu yang di laundry. Ya. Oke. Okay. Berapa lama Bang kerja sebagai karyawan, Bang? Di mana, Pak? Di hotel. Di hotel. Tahun-tahun sih, Pak. Berarti dua tahun. Ya. Habis itu habis itu di laundry oh habis di, dari hotel ke restoran pak restoran sebagai sebagai apa sih pelayan. penyadu oh pelayan ya pelayan oh, di di mana bang waktu itu bang di Gampek restoran Gampek di restoran bareng pak Cikampek Cikampek oh oh Cikampek tol dong ya eh, Bukit Indah Bukit Indah Oh. Setelah itu? Setelah itu baru balik lagi ke ke sini. Laundry ya. Laundry sini. Oh. Laundry lagi pak. Di laundry ini sudah berapa lama pak? Laundry yang ini? Nah. Sudah tiga tahun pak. Oh sebelum ini udah pernah ada laundry lain? oh, banyak. Oh udah banyak pengalaman di laundry lain. rata-rata pelanggan yang datang pak sebulan ada berapa oh, oh atau seminggu kali ya uh, sebulan nggak tahu kadang ramai kadang sepi oh gitu jadi kira-kira bapak punya jumlah per kilo seminggu berapa uh, per minggu ya nah. berapa kilo ada seribu seribu kilo kalau seminggu nyampe seribu. oh nyampe seribu kilo lebih dari seribu dua ribu bisa kalau per hari aja kita oh setiap hari berapa kilo kalau setiap hari aja kita itu rata-rata satu minggu itu perharinya Oke, berarti seminggu bisa sampai 2000. Oke. Oh, berarti 2000. Ini tenaga kerjanya berapa nih, Bang? Jumlahnya? Di sini atau sini? Oh, di sini tiga orang, Pak. Tiga orang. Emang ini berapa cabang ini, Bang? Nah, kalau Bosman baru dua, Pak. baru dua cabang. Oh, ada. Res ini ada uh, ininya induknya apa, Mbak? Mas. Ini dia sebenarnya dia Mam Express, Pak. Mam Express. Mam Express. Mam Express. Oh, Mam Express. Dia kan di pusatnya di Malaka jual alat-alat laundry juga. Iya. Ya. Terus ini cabangnya ini. Iya, cabangnya. Eh, Express. Oke, oke, oke, mengerti saya. Jadi Mas megangnya cuma satu toko? ya tapi uh, kalau ada yang nggak masuk ya paling saya handle gitu oke okay. jenis jenis ini uh, pelayannya ini mengenai baju aja bang baju tidur eh, baju kerja sama baju tidur aja nih iya tapi bisa juga kalau satuan pak tapi satuan apa tuh bang seperti satuan ya, kasur Palembang kasur Palembang terus tambah jaket jaket jas. tap apa jas jas, iya, jas. Terus apa lagi? banyak kok dress dress Wah, oh, ada pelanggan oh. aja gitu aja gitu Bang, ini bukannya jam berapa sampai jam berapa, Bang? <laughs> Kayak tanya nah gitu. Ini bukannya dari jam 8 pagi, Pak. Tutupnya? tutup jam 9 malam Abang saya udah berkeluarga belum bang? Saya belum pak Belum? Belum Kalau ada yang Boleh boleh boleh Ini juga bisa tahu nanti orang pada mau Kalau mas ini digaji per baju atau per kilo bang? Iya pak, eh, eh, per jam pak. Per jam? Iya. Mbak ini juga? Iya. Sama. Oh. Oh, iya. Tapi saya lihat ini suka ganti-ganti karyawan gimana nih bang? Se ada yang datang, ada yang keluar, ada yang datang. oh. Cuman masa aja nih yang sering nih? Itu dioper pak, bukan. Oh dioper. Ya. Yang satunya itu yang di Cirebon rumahnya tuh? Jadi semua karyawan harus ngerasain. Oh. Terus apa nanti mau dipindahin lagi, muter? apa? Loring eh, apa? Eh, rolling. Rolling ya? Oh begitu. Mbak itu juga belum saya pernah lihat tuh. Ya itu dia barusan dipindahin Pak. Masih dari masih muda tuh. Iya. Masih muda cari yang lain apa, Mas? Jangan tuh punya Atau saya. mau jadian yang berdua sama Bang ini? Iya, Pak. Itu punya saya Pak. <laughs> Oh iyalah. <laughs> Bang, ini kita kalau nimbang harganya gimana, Bang? Kalau di sini mainnya uh, lipatan 3, Pak, 3 kilo. Jadi gimana? Jadi lipatannya 3 kilo, 6 kilo, 9 kilo gitu, Pak. Jadi okay. kalau Bapak misalkan eh, laundrynya berat laundrynya 4 kilo, masuknya 6 kilo. 5 kilo masuknya 6 kilo. Sekarang kalau 3 kilo berapa duit? Kalau 3 kilo 20 ribu. 6 kilo? Kalau untuk 6 kilo 30 ribu 30? 30 ribu Oke, tadi yang kalau 3 kilo 20 Ya, kalau 6, di atas 6 kilo pokoknya di atas 6 kilo lipat eh, harganya 5000 per kilo berarti kalau dia tadi 6 kilo 30 30000 kalau tadi 90 kalau yang 9 kilo 45000 yang 9 kilo 45000 ya. terus ada lagi kelipat, berapa kelipatan berapa pokoknya sekitar tiga kalau eh, habis 9 12 berarti kalau 12 berapa 12 60 ribu 60 ribu ya. pokoknya oh. di, atas, di atas 6 kilo 5 ribu per kilo oke okay, tadi saya ulang dulu ya di 3 kilo, 6 kilo, 3 kilo 20 iya. ribu, 6 kilo 30 ribu, 9 kilo 45 ribu, 12 kilo 60 ribu ya. itu semuanya dikasih sabun kan kalau iya pakai pengharum semua ya? Ya, walaupun satu kilo satu mesin. Oke. Okay. Nggak dicampur sama pelanggan lain gitu. Oh, jadi khusus semuanya nggak boleh dicampur ya? Iya, Per keranjang-keranjang ya. Iya. Oke, okay, sekarang kalau satu kilo itu eh, berapa hari bang selesainya? Ini ini eh, estimasi satu hari pak, reguler. Satu hari kalau reguler? Ya, kalau ekspres enam jam. Enam jam. jam iya ada yang 12 jam ada 6, 6 jam oke bang apalagi informasinya bang gak ada lagi pak oke nah, bang ini alamatnya di mana bang alamat toko ini saya gak tau nih pak di mana mas alamatnya Jalan Bintara Jaya 1 RT 9 RW 9 nomor 2. Ini Jakarta ba oh, Bekasi. Uh, Bekasi Barat. Bekasi Barat. Oke. Oh ya Bang, nama Abang siapa Bang? Panggilannya Bang? Nama saya Andre Bang. Andre panggilan. Oke. Panggilannya Andre Andre? Andre Yosep. Andre Yosep. Mah ya itu. Tuh, <laughs> iya,